Ya, halo guys, balik lagi channel gue Chris kita guys. Mumpung gue lagi rajin reaction guys. Ini teman-teman juga taruh di apa Instagram guys ya. Di ah, kan susah kan kehabisan kata-kata gue. Ini guys, <laughs> nulis di DM Instagram. Ini katanya harus react letting letting go reboot version plus original. Ah, ini gue ngerti maksudnya nih guys ya. Ini juga ada sebutan day 6 TBM. Ah itu juga gue juga gue belum familiar dengan kalimat-kalimat singkatan kayak gini guys ya. Jadi kalau misalnya kalian ada informasi, taruh yang komplit di bawah di link komentar guys ya. Tapi sebelum kita react ini guys, kita intro dulu. Oke okay guys, saatnya kita ngeriak Desik guys, Desik, <laughs> day <clears throat> Sorry Letting Go ribut guys ya, kita akan ngeriak nih guys Gue udah tahu mereka masing-masing emang uh, punya karakter vokal yang unik Permainan instrumen mereka yang bukan di apa yang biasa-biasa ya tapi melainkan mereka emang bisa main dan jago bahkan menguasai guys jadi kita langsung reka aja nih guys letting go reboot version plus original ceplok Oke, kayak Queen tuh ya. Aduh, baru pertama gue denger sound snare-nya aja udah enak guys, udah enak banget sound snare-nya. Nah, gue lebih suka kalau kalau sound snare nih di mixing bottomnya tuh lebih banjir guys, lebih krrr, ada suara ringnya itu loh guys. Apa sebutannya? Nih. Uh. Wow. Eh tunggu, oh gitarnya din bridge-nya itu humbucker guys ya. Single, single, oh, tangnya single, necknya single, oke. Okay. Summer kan mungkin itu di custom. Dapat suara ini guys, ya. jum jum itu itu, gue suka tuh. Yes, nggak nggak nggak nggak bisa biasa aja guys ya. Day 6 transisi mau ke refnya aja digituin guys ya. Pap, replay. Eh, Uset, gue pikir bakalan cuman des tak deg deg tak ternyata ada dis dis dis. Wow, oke, okay. nggak kebaca sih. Tuh guys, gue suka sama Oh ya, kalian juga bantu eh, bacanya down ya guys, down bukan down. Itu feelingnya the best guys. Dia ngasih pattern-pattern bagus-bagus. Tuh, tata tata. Birama-birama triplet gitu guys ya. Detail gitar gue suka. Eh, chordnya manis kan kalau ref. Oh, sound fender tadi waduh bahasa di oktav gitu dia dia dia pinter guys memainkan emosi setiap setiap perubahan-perubahan jadi kita nggak dengernya bosan guys tuh si Yangke ah. dan One Pill gue suka banget karakter suaranya guys nggak tahu gue guys hampir semuanya sih guys unik-unik wah dipecah juga sama Yangke Rafa manis-manis ya D6 Tuh gitarnya juga bawa nuansa beda ya. Tuh di bagian sini guys. Oh nice, manis. Kemana lagi? Sequencer masuk ya. Eh tuh lah tuh guys. Nih kalau kalian perhatiin tuh guys. Oh, dia pakai chord ya. Dia nggak pakai not angka ataupun pakai apa uh, toge-togean guys ya. Bagus sih guys, gue juga bisa mendingan baca ya begini guys. Pusing guys, pakai baca-baca toge guys. Wih. Suara bassnya guys. Gila trash banget ya, middle banget. Peng gitu. Wih, asik. Kayak sound bassnya ini. Apa? Gun Roses. Wah tapi gue suka guys ya Dia milih soundnya si Yangke Ada middlenya gitu guys ya Jadi nemenin suara gitar Jadi ruang middle itu rada penuh Bang bang bang Lebih lebih dapat Kotornya itu loh guys Itu yang di, dicari manak band sebenarnya guys Kotor Kotor Keren sih Part drumnya selalu dia ngisi patternnya bagus guys Si Don Tuh pap pap Ide tuh mahal guys Oh, suaranya. Eh, yang ini gue lupa guys. Yang ini siapa guys? Selain Jay. Ini dong yang gue belum hafal nih. Suaranya asik ya. Wih, manis. Gila. Dengar dia nyanyi nih guys, yang ini guys ya. Jangan lupa tulis di komentar guys ya. Ini suaranya ini bikin nih lagu guys. Gila. Feelnya dapat banget sih. Tuh, sedih banget guys. Wow. Wompil juga kan Nadanya tepat semua guys. Sikat hancurin tuh simbal. Down. Oh. <laughs> Vokalnya guys. Waduh, oh, duh, duh, duh. Wih, Ah kan baru gue bilang guys di depannya aja udah dikasih unsur-unsur gitu arah arahin ke arah Queen Queen gitu guys ya kayak Bohemian Rhapsody dan kebetulan dia juga sama dibikin di bagian apa nih interlude bridge ya semacam itu loh guys ya ini kayak gini. Okay, We Are The Champion gitu guys. Nice partnya dikasih kayak gitu sama Jay dikasih em dulu guys. Aduh, dengis-ngisinya partnya bagus-bagus guys ya. Kadang-kadang orang improvisasi nggak terlalu bagus guys. Kalau dia kasih improvisasi bagus-bagus semua guys. Asik. Nice, itu enak. Wih, dudutas. Sedap, don. J suaranya J di di di di di di di di di kayak apa tuh kayak kayak kalau main gitar tuh do re mi mi fa <laughs> gitu gitu loh guys gila wow man. Oh yang ke, ya? Oh ya teman-teman juga kasih tahu dia emang rapper juga ya unik aja lagu ngeband gini ada rapnya guys unik loh serius guys jarang-jarang Wah, lafal Inggris juga bagus guys ya. Sequencer tuh. Waduh, duh, duh. Nice. Feelnya nggak ketebak semua ya guys. feel feelnya down gila gue belajar banyak di sini feel feel guys yes oh kesini lagi nih pattern nih wah gila nggak salah pilih drummer nih mereka guys semuanya oke okay banget nih wah wow. Refek bagus banget Wih, lightingnya langsung gitu guys. Ini dapat soundnya asik nih. Kayak Nina Bobo gitu guys. Plong ya. pleng, plong pleng. Wih, soundnya. Ya heboh lah jelas lah guys. Gila sound-soundnya enak banget guys. Ini, ini lagunya sedikit-sedikit ini ya guys ya. Dinamis guys ya naik turun naik turun ada perintilan ini bikin gue kaget sih feel feel drumnya ya gue suka banget sama feel feel drumnya ada bass lainnya juga suaranya kaleng dapat middlenya dapat banget guys terus ada suaranya si one pill juga aduh samping tengah guys tolong guys taruh di linknya gue mau kepo kepoin itu siapa namanya gue lupa sorry banget guys gue belum mau follow ya guys ya thank you guys udah rekomendasi nih guys TD6 sampai jangan lupa guys TBM nih apa guys letting go reboot maksudnya apa plus original itu gue masih belum paham guys ya. Jadi kalian bisa tolong bantu di kolom komentar guys. Oke okay, guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys. Bye-bye.